Por noveno año consecutivo, la organización Anima Naturalis ha organizado el acto sin piel. El pasado domingo, medio centenar de activistas protestaron desnudos y manchados de sangre en una performance en el centro de Barcelona para poner de manifiesto la crueldad que se esconde detrás del negocio de la industria peletera y para concienciar a la población que actualmente hay alternativas al uso de la piel, el cuero, la lana y la seda. En aquesta performance estem representant els, al voltant de 60 bisons que són utilitzats per fer un únic abric de pell. Volem que la gent sigui conscient de tota la crueltat i tot el patiment que hi ha darrere de la indústria de les pells. només a Espanya 400.000 bisons són matats cada any per la seva pell i al món eh, són un total de 60 milions d'animals els que són massacrats per la pell. Para hacer un solo abrigo de piel se necesitan 60 bisones, 20 zorros o 250 chinchillas. Anualmente, 60 millones de animales son asesinados en todo el mundo para comerciar con sus pieles. eh, estem en, en contra de tot tipus de pell, no només la pell de pèl, sinó també el cuir o la llana, per exemple, que no hem d'oblidar que també explota animals només per, per fer servir la seva, mm, la seva pell natural com a vestimenta. En totes aquestes indústries hi ha molt de patiment darrere, i volem que la gent sigui conscient de que el cuir, per exemple, no només prové d'animals que són fets servir per carn, sinó que hi ha tota una indústria dedicada exclusivament a la pell i que aquests animals són utilitzats només per, per la seu cuir.